Buongiorno a tutti, grazie al professor Iandolo a Y a todo el mundo por la invitación e a participar en esta conferencia. Es la segunda vez que e estoy aquí con vosotros en esta jornada internacional. Estoy especialmente encantada porque siempre ha sido un momento de intercambio, de contactos, de relaciones especialmente e agradables. Y luego, pues, es eh, muy bonito, pues, eh, volver a estar, eh, digamos, físicamente presencia después de unos años en los que hemos trabajado remoto. Por lo tanto, esto eh, marca el comienzo de una serie de intercambios muy eh, agradables eh, y, por lo tanto, agradezco la Universidad Europea que ha apoyado la organización de, este, de esta conferencia. La, en la presentación del profesor Espósito anterior es perfecta porque me permite saltar muchas cosas que había, que había pensado decir porque presenta un trasfondo teórico y neurofisiológico, quizás más importante, eh, del trabajo que os voy a presentar, a ver si eh, puedo pasar las diapositivas en ehm, ehm, donde todo el tema de la importancia de la sincronía y de la relación, yo normalmente utilizo más el término eh, ehm, ah, interacción e eh, y relación, y tienen un papel fundamental, e básico en el desarrollo del niño y eh, básicamente lo que es importante es conseguir, ofrecer la oportunidad de estar relación también en a ah, ah, casos de desarrollo atípicos como por ejemplo TEA en el que eh, pues, vamos a ah, analizar eh, eh, que caracterizado por la alteración básica de los aspectos sociales. Por lo tanto, si el adulto y el niño se sincronizan en una interacción eh, que automáticamente eh, lleva desde el nacimiento del niño a crear una estructura mental cognitiva del niño y por lo tanto con, eh, conlleva la activación inicial de los neuronas que se conectarán más tarde en áreas que se conectan entre sí eh, en temas de percepción y por lo tanto en todo lo que acontece dentro de la cabeza del niño, creando lo que llamamos primero mente y luego inteligencia y por lo tanto que tiene es una base fundamental específica de la interacción y, por ahí la importancia de la interacción con los adultos del niño. Sin la interacción no se forma la mente, el desarrollo mental es, es debido precisamente a esta interacción y por lo tanto tanto, en el proceso eh, automático eh, que regula todo esto, es eh, decir, la intersubjetividad, este el profesor Esposto nos ha dicho que hay una base innata biológica de la sincronía, hay una una base biológica de la respuesta del niño, sí, existe esta base biológica que de una forma más compleja eh, se llama intersubjetividad, es decir, el intercambio, intercambio que existe entre progenitor y niño y ese intercambio que eh, se permanece en toda la vida y que regula las interacciones humanas. Eh, en este momento que no, en donde no nos, nos conocemos, pues existe un intercambio intersubjetivo entre yo y vosotros. Pues yo hablando, pues muevo la cabeza dice, eh, os miro, si me hacéis así con la cabeza, pues eh, sigo adelante. Si veo que estáis perplejos, eh, pues entiendo que tengo que hablar más despacio, tengo que modificar. Y puesto que vosotros me veis que estoy actuando, pues estáis sincronizado conmigo. Si yo hablara sin, ah, sin miraros y mirando tan solo la diapositiva, evidentemente os aburrirías. Por lo tanto, inter viene un intercambio intersubjetivo entre, entre nosotros, del cual, del cual no, somos conscientes, pero que regula, digamos, el hecho de estar juntos. Por lo tanto, eh, por lo tanto, el papel del niño y del adulto es mantener siempre vivo este, eh, eh, este papel. Eh, en los trastornos en el este, TAE, eh, este sistema complejo que, constituye eh, lo que llamamos el cerebro social, pues todo esto se ve alterado. la primera acción que se altera es focalizar la mirada del niño sobre la cara del el, rostro del progenitor y cuando el niño cuando el niño mira al, progenitor el, el bambino pues el niño empieza a divertirse a, pasárselo bien ¿eh? Eh, y por lo tanto se enfoca su atención ahí. Y eh, al cabo de un rato, lo, el otro aspecto que regula, aparte del planto de que ya hemos hablado antes, es la indicaciones, es decir, el gesto del niño que dice que quiere cosas eh, y el progenitor se da cuenta eh, de que tiene a un niño activo, a un niño que tiene un deseo y, es muy especialmente contento porque el, niño indica y la mamá dice ¿qué quieres? la naranja, eh, la pelota y luego el niño dice pues indica que quiere otra cosa, ah, quieres la, la pelota, empieza por lo tanto a jugar con la pelota por lo tanto, ah, eh, le explica el, mundo al niño y, se lo describe a través de esta, eh, demostración del niño. Es decir, hay un deseo del niño, un, el, el, deseo de pues querer unas cosas. Eh, esta es la pieza que desafortunadamente falta en el TEA. No, es cierto que no haya intencionalidad. En el, TEA sí que hay intencionalidad. El niño quiere cosas, quiere unas cosas. Y, a veces pues hace cosas que el, adulto no le entiende. Cuando se, acerca y nos, y, nos, coge por la mano, pues lo, entendemos y por lo tanto eh, podemos, eh, digamos, materializar, concretizar eh, su, deseo y por lo tanto llevar a cabo todas las las acciones que los padres hacen. Pero a veces los progenitores no se dan cuenta eh, qué es lo que quiere el niño, no se da cuenta de que el niño con TEA tiene, le cuesta focalizarse en el rostro y por lo tanto le cuesta utilizar las indicaciones y por lo tanto le cuesta utilizar el lenguaje. Eh, y por lo tanto, a partir de aquí, eh, pues empieza o, o surge un, la necesidad de unas, unas intervenciones que tienen como base fundamental la reactivar de forma correcta la relación niño-progenitor porque el progenitor en su, en su manera en su manera continua con el niño es activa la mente y la inteligencia del niño eh, y tenemos que intervenir de forma rápida y enseguida con los padres. ¿Por qué? Porque los padres pues eh, tienen dificultad en entender al niño. Eh, no, no tengo tiempo para enseñárselo, pero eh, una serie de estudios que se han llevado a cabo con Gianluca Espósito habían detectado, por ejemplo, que el llanto de niño con TEA pues tenían unas frecuencias distintas y los padres no entendían el significado de este llanto. Y este llanto, este lloro, era difícil de comprender y a veces también era molesto y por lo tanto la respuesta de los padres, porque los padres sí que activaban una respuesta, era una respuesta que no estaba, ah, que no era adecuada. Por lo tanto, la, exigencia eh, ¿eh? de eh, trabajar como intermediador y para que entienda lo que está pasando. Por lo tanto, los padres necesitan, eh, un apoyo para interpretar algunas de, las señales del niño y estas señales eh, no son las señales eh, a los que el progenitor está preparado para reconocer. Pensaba no haber insertado, insertado esta diapositiva. Aquí tenemos eh, la respuesta Aquí vemos que las áreas que se activan eh, con eh, eh, desarrollo típico y atípico son distintas. Por lo tanto, cuando los padres escuchan el, llanto de un niño autista, activan sobre todo la ínsula y la ínsula es la que se activa cuando hay señales emocionales negativas y se activa un área que está preparada para comprender el significado. Es decir, yo no entiendo, por lo tanto activo esta, esta zona. Digo, ¿qué me está diciendo el niño? Oh, por lo tanto, mientras que eh, el llanto en los dos o tres, dos o tres días eh, o los primeros diez días es comprendido por los padres, eh, el, llanto se caracteriza por tener eh, distintas altitudes, es decir, frecuencias fundamentales, básicas. Hay una frecuencia más baja eh, que el, llanto del niño que quiere que se le coja en brazos, que no quiera quedarse solo. Luego hay una frecuencia más alta que es la del, hambre, por lo tanto el, progenitor dice pues hay que darle de comer al niño porque tiene hambre y eh, luego hay una frecuencia con un pico muy alto, que es la frecuencia del dolor. En este caso, pues el progenitor va corriendo eh, al niño. Y por lo tanto, eh, aclaramos de alguna forma el significado. El llanto del niño con, autismo es distinto, tiene una frecuencia eh, más plana, no hay ritmo, por lo tanto, no hay una alternancia entre picos. Y, y eh, parece como más eh, quejoso. Eh, y por lo tanto los padres pues les cuesta entenderlo. ¿Y por qué nosotros pues, tenemos que intervenir con los padres? Porque lo que llamamos intuitiva parent, es decir, la respuesta inmediata, automática, sin pensárselo, que el progenitor da como respuesta a la señal del niño con autismo, pues fracasa, no funciona. Por lo tanto, la intuitive parenting que regula, regulará toda la ehm, relación entre padre e hijo durante toda la vida. yo e tengo un hijo ya e mayor y, y, el intuitive parenting sigue funcionando, como ustedes me imagino. Eh, dice, dice, hoy, hoy pues, pues hoy no hable, eh, pues hoy no está bien, eh, pero la madre sí que sabe que no está bien, que no está, y, y el padre también, pues si la relación es buena eh, por, lo, tanto, cuando pues, sucede unas cosas, eh, pues pensáis que hay que intervenir porque el hijo pues necesita eh, apoyo. Esto se llama intuitive parenting, algo que brota del funcionamiento del cerebro que hace que nos sincronicemos con el hijo. Esto no funcionó porque las señales del hijo no son claras, es decir, las señales del hijo no son claras, no están claras. Por lo tanto, tenemos que trabajar con los padres, sobre todo porque eh, los padres eh, eh aprendan a, decodificar, señales distintas, pueda darle una respuesta y pueda eh, volver a sintonizarse con una intuitive parenting diferente. por lo tanto tenemos el parenting aprendido en relación a las señales distintas que nos mandan eh, que nos manda el hijo, efectivamente. Eh, las tres fases fundamentales del eh, patrón de trabajo con los padres. En primer lugar, trabajar en la, en la interacción. Es, lo, como decía jean Gianluca, es decir, fomentar el intercambio interactivo e inmediato, es decir, sintonizarse con él o sea, hacer que el padre se sintonice con lo que está haciendo el niño. Mm. Pues eh, un ejemplo sencillo, la madre, por ejemplo, mientras está jugando con el niño, la madre tiende a estimular al niño, haz esto, haz lo otro, prepara esto. Y por lo, por lo general, pues sí, funciona con un niño de, de desarrollo atípico, pero con un niño de desarrollo atípico no funciona. Eh, es decir, la madre pues lo estimula, pero el niño sigue trabajando por su cuenta. Por lo tanto, si la madre empieza a hacer a imitar lo que está haciendo el niño, es decir, ella tiene que modificar su sincronía para sincronizarse con el niño, de alguna forma se forma una interacción. Eh, es decir, que eh, el niño está de acuerdo, perfecto, la madre está contenta porque eh, entiende que el niño está trabajando con ella. Por lo tanto, hay una emotividad pues positiva y que em, crea, digamos, un bienestar pues en el intercambio. Eh, después de, esto, al, a la finalización de esta prima primera fase, luego ya explicaré el, método, hay un nivel siguiente que llamamos el trabajo en la representación mental del progenitor, que es lo que el progenitor piensa del niño. Hasta muy a menudo, hasta ese momento, el progenitor mira al niño con niño con propensión. Mi hijo no hace, los demás niños sí que, mi hijo no entiende, los demás niños sí que entienden. Mira, no ha este podido contestar esta situación. Este mira, el hermanito sí, este el hermanito más pequeño sí que lo hace. Mira, por lo tanto, mira al niño de forma negativa, no sabe hacer algunas cosas. Por lo tanto, ¿eh? tenemos que eh, el eh, progenitor tiene que entender que el niño con el autismo tiene un desarrollo neuronal distinto. No es un niño que no sepa hacer, es un niño que actúa de forma diferente, que tiene unos potenciales muy grandes si le ponemos en condición de que las exprimas y por lo tanto actúa de forma diferente. Por lo tanto, el progenitor tiene que decir, ah, mira, pues mira, actúa de esta forma. Ah, mira, eh, pues solo necesita que yo le tranquilice y luego sí que trabaja o actúa. Ah, mira, eh, pues sí que lo hace, pero lo otro no lo hacía, pero este sí. Eh, por lo tanto, esto cambia la representación, es decir, tener una representación mejor, más adecuada y más realista ah, según el niño. Por lo tanto, transmitir una emotividad positiva que no negativo. Tercer momento, la intervención del grupo, es decir, grupos de padres que, se, que se reúnen, que intercambian eh, experiencias, comparten la eh, eh, red social exterior. Si mandas a tu hijo a ese colegio, esa es una un colegio que funciona perfectamente porque saben hacerlo, saben lo que es la inclusión. Si mandas a tu hijo e, a, ese colegio, pues encontrar profesores que no tienen, que no saben actuar con, niños con autismo o ejemplo, ese grupo de la parroquia es muy especialmente acogedor, es muy bonito. Eh, si llevas, eh, si llevas a tu niño a, nadar, pues tiene que llevarlo a, a, tal piscina. Por lo tanto, el grupo de em, eh, progenitores también sirve para crecer. Los, los hijos creces, el intuitive parenting se tiene que actualizar cada vez más. Es decir, los padres tienen que intercambiar experiencia de lo que pasa en la escuela infantil, en la la primaria, hay tareas, actividades, eh, pues ahí también tenemos que ejercer eh, nuestra actuación distinta. Y eh, luego pues hay que hacer intercambios también cuando se crece. Por lo tanto, que favorecen el crecimiento del Un grupo de padres que ha acompañado. yo no soy favorable a, al... Mm, yo creo que un conductor, sirve un conductor de vez en cuando, por lo tanto hay que crear un grupo con personas eh, que, bueno, que, tienen, que cuidan a los hijos. Esos padres se pueden luego encontrar cada dos o tres meses. Y si hay algún problema, pues eh, mirando eh, si se reúne con el terapeuta, pues dice, tengo un problema con, con el, hijo. Y por lo tanto, se mantiene una red que funciona perfectamente. Por lo tanto, intercambio, representación recíproca y comprensión de los estados mentales del niño. estas son las tres facetas que tenemos que activar con la intervención. Os digo que la intervención es una intervención que eh, eh, se pone en marcha en el momento en que hago el diagnóstico, en el momento en que le digo a un, progenitor, a un progenitor tu hijo este, tiene un TAE, tiene TAE, pues eh, lo importante mm, es que tengo que apoyar inmediatamente al progenitor, incluso antes de empezar a interactuar con el eh, niño, Por lo tanto, el diagnóstico se comunica y luego pues celebramos dos, tres o cuatro eh, encuentros con, el progenitor para que entienda lo que es el diagnóstico, para decir que el diagnóstico no es una, condena, eh, es decir, hacer una intervenciones, hacer, ver cómo son eficaces, ver los resultados y luego pues saber, pues ir, digamos, viendo que hay hay muchas posibilidades eh, en, la vida, eh, si bien pues la vida será algo eh, distinta y una vida satisfactoria. El autismo no es un monstruo que conocíamos años ¿ah? a, en donde no hacíamos nada, en donde no se trabajaba en la activación de los estados mentales precoces del niño y por lo tanto tenía una discapacidad intelectual del niño que que ah, pues, pues le planteaba muchas más dificultades. Hoy en ah, día pues intervenimos de forma precoz, por lo tanto los niños, eh, digamos, eh, tenemos, eh, tienen una perspectiva de vida bastante mejor. Naturalmente los padres pues llevan tiempo a acostumbrarse a esto, a hacerse eso. este, efectivamente, cuando se le da el diagnóstico pues, al pues, ah, progenitor es un, digamos, es un chasco, efectivamente, pero luego hay que comunicarle pues lo que es que vamos a hacer. Por lo tanto, el punto de partida del trabajo con el progenitor es la comunicación del diagnóstico. Nosotros, por lo general, trabajamos con, por lo menos con dos reuniones semanales con el progenitor en el primer periodo. La, primera vez, una vez eh, pues acude la madre, la vez siguiente acuda el, eh, acude el padre. Mientras tanto, también se lleva a cabo el, eh, trabajo con el niño. El progenitor tiene que ser el verdadero canal de rehabilitación del hijo. Por lo tanto, el progenitor tiene que saber ofrecer al hijo, digamos, la estimulación adecuada, es decir, un tiempo, digamos, de relación adecuado más que eh, estimulación, de estímulo. Por lo tanto, el, padre, el progenitor tiene que saber cómo actuar con el padre. Eh, bueno, Ariana quizás os, lo diga, eh, en la ponencia de la tarde ese mismo trabajo lo llevamos a cabo con los educadores, porque los educadores y profesores puesto que el niño eh, pasa la mayoría del tiempo en la familia y en el colegio. Por lo tanto, los adultos de la escuela en la familia tienen que saber interactuar con los niños. Y luego tenemos los eh, rehabilitadores que tienen que intervenir eh, inicialmente para poner en marcha, digamos, una trayectoria para saber cómo realizar unas cosas y luego tiene que intervenir para valorar el proceso. Pero los auténticos artífices son los padres eh, que adquieren un eh, papel biológico eh, que han perdido a causa de, la, los problemas del niño. en la intervención de la representación, como ya decía, pues empieza de forma pues simultánea, en donde pues se trabaja con otra terapeuta. Los padres pues encuentran a un terapeuta, una, un terapeuta cada tres semanas o un mes y ven lo que, lo que, em. lo que ha consentido, lo que ha pasado, lo que bueno, vamos a ver unos ejemplos, eh, pues la, quisiera en primer lugar enseñaros este vídeo y luego vamos a ver. Este es el, el padre. Cuando padre era el padre estaba detrás del niño, pues eh, el niño tiró la, lanzó la pelota. El terapeuta ahora se le enseña al niño el gesto que tiene que hacer. El niño realiza este gesto por sí mismo. Allora, qui sono nella seduta assieme. Bueno, aquí están juntos en la, reunión, en la reunión, ah, juntos. El terapeuta ha actuado de tal manera que funcionara la integración, de tal manera que el progenitor saliera de esa interacción teniendo la idea de que había podido interactuar con el hijo, que el niño había ha hecho cosas. El padre no ha entendido que el niño aún no es capaz de integrarse totalmente, por lo tanto, coger y lanzar y que necesita aún un apoyo para llevar a cabo unas cosas. Pues hay una persona que está detrás y que le mueve el, el, brazo y que le indica lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, este es un problema de eh, integración o de coordinación sensorial que afecta a los niños con TEA. Aquí el terapeuta no ha, no ha hecho nada, es decir, ha actuado eh, y luego se fue. Y luego, eh, cuando, cuando ya hemos visto la integración con el progenitor, el progenitor lo ha entendido todo solo. Es decir, la primera vez eh, yo estaba detrás de él, y él lo hizo, eh, eh, me he puesto delante de él y se ha perdido, se ha confundido. Entonces, cuando hacemos este juego en casa, tenemos que hacerlo tanto el padre como la este madre y este tenemos que pedir a la hermana que esté presente también. Por lo tanto, es decir, que es precisamente eso lo que necesita pues el hijo, es decir, en niños con eh, desarrollo típico, la interacción funciona cara a cara y, si le, das indicaciones, pues coge y lanzas, eso funciona. Estamos en un caso atípico con funcionamiento distinto que hay que considerarse de esta forma. Eh, por lo tanto, el papel del terapeuta es eh, mostrar mostrar y e, e hacer entender que el juego, que el niño juega y que el, el progenitor luego se marcha pensando que ha interactuado correctamente con el niño. Pues les voy a enseñar otro vídeo con la madre. Esta es la terapeuta. Aquí vemos la terapeuta. Le, está preguntando qué hacemos, a dónde, va, a dónde vamos. E es decir, está, quiere, está esperando que sea el niño que decida si quiere que le, suben o que le bajen. Es decir, que el niño pues, necesita un tipo para representarse de forma interna. E arriba y abajo. visto el niño, pues, ha, visto que el niño miraba a, su, a la mamá y, y aprovecha para que la madre entre en el juego. ¿Dónde quieres ir? ¿Arriba o abajo? Abajo. La terapeuta, la ¿eh? terapeuta eh, sigue utilizando la voz y digamos eh, hace el marco vocal de esta representación, pero ahora es la madre que se mueve con el niño y por lo tanto rápidamente, eh, puesto que ha visto que el niño, digamos, hacía movimientos hacia la madre, pues ha hecho intervenir eh, o involucrar a la madre y la madre evidentemente está encantada en seguir jugando con el niño. El objetivo eh, eh, es precisamente eso, digamos, de eh, fomentar las relaciones entre padres y niños. Aquí tenemos el mismo niño con el padre, con el progenitor. Aquí el terapeuta le está dando instrucciones al padre de lo que tiene que hacer. El padre pues se ve que tiene mucha más dificultad. padre cantar y la pues eh, eh, le invita al padre pues que cante la canción que estaba cantando antes el terapeuta. Y eh, por tanto al final hay un, un intercambio entre el niño y el padre y este juego que están haciendo juntos. Por lo tanto, el padre aquí es una persona motora, es, una persona eh, eh, que eh, totalmente descoordinado desde, desde, el punto de vista motora. El padre está totalmente bloqueado en el comienzo. Cuando el niño pues lo mira y hay un intercambio cara a cara, el padre se activa, es decir, el, es el movimiento y ah, digamos, y hace que el niño lleve a cabo una acción. Por lo tanto, ha recuperado su forma eh, de eh, ser, ha recuperado un, eh, placer y digamos, comparte este ese momento con el niño. Esto son algunos modos de trabajo. Ese trabajo se lleva adelante durante mucho tiempo, es decir, las reuniones... Eh, las reuniones, digamos, son más eh, espaciadas cada cierto tiempo, pero es importante que participen si ah, el padre y eh, la madre. Esta reunión se puede hacer en casa también por la noche, de tal manera que ambos progenitores sepan relacionarse con el hijo. Por lo tanto, eh, ambos padres eh, participan en esta reunión, sesiones de real, eh, reelaboración, en donde se activa la función reflexiva del progenitor. El progenitor tiene que decir lo, tiene que decir lo que ha hecho, cómo se ha sentido, mirando unos vídeos de las sesiones donde ha estado el padre, la madre, y por lo tanto ven piezas, digamos, de, de los vídeos donde han estado ambos. En estas sesiones, eh, en esta sesión eh, eh, tiene que surgir una visión distinta del hijo y tiene que hay que, tiene que modificar la idea de que el niño no, sabe hacer cosas. digamos, aquí hay un vídeo este que no os lo voy a enseñar porque está, digamos, tiene que ver con el, lenguaje. Em, os pongo algún que otro ejemplo. Por ejemplo, en las sesiones intento intervenir a veces explicando, explicando el, eh, el hijo no hace lo que los padres quisieran que hiciera. Es, por ejemplo, tú te imaginas que el hijo pueda lanzar la pelota, es decir, la pieza que hemos visto antes, eh, si el padre o la madre no facilita la solución, pues la solución la doy yo. Es decir, pues mire, eh, el niño sí que sabe hacer el gesto, pero necesita de alguien detrás que lo ayude. Ha visto perfectamente es decir, el, padre que se dio cuenta, es muy bonito, es muy bonito cuando vuelven a ver el vídeo, pues se dan cuenta. Es decir, mi función es, es observar que entre una sesión y la siguiente hay mejoras. Eh, eh, a veces mi función también es la de decir, parece que nos parece que no se ha movido mucho, porque eh, si ha pasado tres o seis semanas eh, y el hijo no ha hecho ningún progreso, evidentemente la terapia no está funcionando. Por lo tanto, nosotros llevamos a cabo una evaluación de, lo, de, cómo va, pero los padres también tienen que ser conscientes de, que, de ver si hay progreso o no. Eh, por lo tanto, los niños con autismo tienen causas y motivaciones diferentes. No todas las intervenciones funcionan. A veces son necesarias terapias más estructuradas o niños eh, que están dentro de, eh, con los cuales se hacen terapias más estructuradas y que necesita tal vez pues unas intervenciones más relacionales. Bueno, el último vídeo, bueno, el último punto, como os decía, es el, grupo de, padres y eh, la, el debate. Un aspecto, una faceta fundamental del grupo de padres es el no sentirse el hecho de que no se sientan solos. Es decir, o sea, mientras, siga, este mientras sigo yo hablando como rehabilitador, pues el, eh, eh, progenitor, ah, pues igual está pensando, pues, eh, pues muy bien, sigas hablando, pero tú no tienes un hijo como el mío. cuando cuando todos los padres escuchan eh, la experiencia de los demás, la vivencia de los demás, los resultados de los demás, eh, todo esto hace que los resultados se acojan mejor porque tienen la, misma dificultad, la misma vivencia. Por lo tanto, si él lo ha conseguido o si yo lo he conseguido, puedo ayudar a los demás eh, para que lo consigan también. Por lo tanto, se establece una empatía entre los padres y también la otra cosa bonita, el hecho de que los padres ya no están avergonzados por lo tanto salen, forman grupos y nosotros encontramos con grupos de niños que juegan juntos sin que nosotros hayamos hecho, eh, los grupos. Hay, por ejemplo, hay niños que, bueno, hay grupos de el eh, padre que sale con niños niño de 3 o 4 años para eh, salir a ver la pizza por ejemplo. Eh, y cuando los niños están ahí en grupo, nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? Y por lo tanto, a veces hemos mandado un rehabilitador para que les explique cómo, funciona cómo funcionar para ver cómo los niños se pueden mover en esta situación. Por lo tanto, el grupo, es es la fase en donde todo, en donde todo se generaliza en la vida social, y en donde el trabajo con un niño tiene que pasar, ah, digamos, a, a una forma generalizada de la vida bueno, eh, eh, padre y madre, padre y madre, sin embargo, tiene un papel distinto. Padre y madre no son la misma eh, identidad. desde el punto de vista cultural, el 90% de los casos es la madre que lleva el niño a una a, terapia. El 90%, el 90 de casos con, ehm, es, hay algunas excepciones, por ejemplo, por lo tanto, desde el punto de vista cultural hay diferencias y hay diferencias también biológicas, es decir, el intuitive parenting de la mujer es mucho más biológico y está determinado por mecanismos cerebrales eh, básicos, eh, es decir, eh, subcorticales, es decir, instintivos, que no, se, que no se aprende, mientras que los de padre sí que se aprenden. Se aprende pues viendo la mujer como la, esposa, como se comporta, etc. Por lo tanto, el hombre tiene esta plasticidad cerebral que le permite ser muy flexible. Por tanto, el padre puede ser, puede ser una madre muy buena, pero tiene que aprender este, esta trayectoria. Cuando hay una patología, nos encontramos enfrente de una patología como esta, trabajar con el padre y con el niño es mucho más fácil porque el padre eh, aprende mucho más rápido esquemas distintos de trabajar con los niños. Eh, eh, la madre tiene que luchar contra su instinto biológico, el padre no, lo tiene que aprender. Pues lo ha aprendido parcialmente también con los niño en donde no ha tenido éxito. Por lo tanto, aprendo más fácil una manera distinta de, de conducta. Eh, además, el padre eh, tiene una función muy importante, eh, como ya em, decía Gianluca anteriormente, si el padre está físicamente, pues se reduce el estrés familiar. Si el padre está en casa, la madre se siente más segura, está más relajada y por lo tanto toda la situación, digamos, de, tensión y estrés se reduce y por lo tanto eso produce mayor bienestar para eh, la familia, el padre, también con eh, niños eh, con desarrollo típico es menos protector La madre dice, pobrecito, pues que nadie toque a mi niño, por lo tanto, Ah, tiene que, que cerca del niño, o sea, de, la, mamá, etcétera. Mm, por lo tanto, estoy en el, parque, por ejemplo, eh, pues, y la madre el padre dice, bueno, no te pues, preocupes, tú puedes subir a eh, los juegos, etcétera. Eh, el padre, es decir, tiene tiene un apoyo social eh, para la autonomía del hijo y, esto naturalmente ayuda a la madre. Por lo tanto, la función pues. paterna es, muy importante bajo este punto de vista. Hemos considerado que eh, especialmente en la intervención, es decir, eh, en intervención de dos o tres años, el papel paterno es necesario. Nosotros cuando empezamos con el diagnóstico después de la comunicación del, eh, del diagnóstico, cuando empezamos a, decir la intervención que hay que llevar a cabo, eh, decimos que eh, en, la intervención tiene que estar presente el padre también y que si ellos realmente quieren tener éxito o progresos con el hijo, el padre evidentemente tiene que estar presente y no puede delegar todo en la madre. Los padres son un poco recalcitrantes, pero en el comienzo, pero quizás descubren otra vez, digamos, la positividad del hijo, tal vez quizás antes incluso de las madres. ¿eh? Os voy a enseñar esos dos eh, vídeos, últimos dos vídeos eh, del, niño con la madre. Aquí, aquí estamos, bueno, tienes, está jugando con unos juguetes, el niño juega con un muñeco. entonces están preparando de comer y y quiere que el niño prepare para algo para comer o sea, ah, para que cocine y para que luego coman. El, niño se acerca, eh, pues algo le atrae, un, algo, un juguete rojo que está ahí. ¿eh? la madre sigue <laughs> diciéndole, vamos a cocinar. El niño se va, Aquí la avuto eh, ha tenido un momento simbólico muy eh, importante. Eh, la madre ha preguntado qué quiere comer espaguetis. El niño ha contestado espaguetis. Entonces vamos a cocinar los espaguetis. Pero esta interacción ha durado pues cuatro segundos. Esta es la interacción con el padre. Bueno, como pueden ver, aquí no hay mucha simbolización, pero sí que hay interacción, es decir, el tipo e relacional entre los dos. Eh, ha, sido un tiempo en que ha permitido construir unas cosas. El padre ha, tenido un modo de estructuración, ha participado en el juego, el intercambio ha sido real, ha habido momentos eh, emocionales muy fuertes del niño. Este eh, es decir, esta es una interacción adecuada no hay otro nivel de simbolización, es decir, el padre se ha quedado en el nivel del niño y no lo ha empujado. Eh, pero, y esto es lo más importante para el niño con autismo. Y por lo tanto es, es lo que enseño a los padres cuando oh, el padre no quiere ¿eh? intervenir. Es decir, si yo quiero trabajar en la red social, necesito tiempo pues, de interacción eh, y es precisamente esta pues clase de intercambio que hay que proporcionarle a niños en el contexto familiar, en el contexto escolar, por personas que lo entienden, que entienden que la necesidad que sea del niño es diferente. Eh, yo, los niños son diferentes. Eh, eh, lo único que puedo decir es que eh, nosotros, eh, eh, terapeutas, rehabilitadores, tenemos los conocimientos necesarios, necesarios para entender cuál es, digamos, la trayectoria mejor para interactuar con ellos. por lo tanto, podemos intermediar entre los padres, primero con el padre y luego la madre, para que encuentren su modo de relacionarse con el hijo. Esto es el sentido de nuestra intervención, de nuestra ponencia. Les agradezco mi atención y les doy evidentemente eh, las gracias a mi equipo porque eh, sin su ayuda efectivamente todo esto no hubiera sido posible. Les llamo muchachos, pero no son, o sea, son muchachos, son psicólogos y psicólogas. Evidentemente, muchas gracias a todos.